гриппомет флю бардығы ойдағыдай сен актерсың ғой Мында съемкалар көбірек жолу ғой болгон бирок кал съемкалар кичине башкачараак болчу да а мунусунда биринчи жолу сөзү менен болуп атат мен вообще да башка жумуш издеп атам эмне айтасыз айтпайм машинада оңдобай анан айтам 好 k манай жақсы күндер алдыда ақ терек көк терек құлшынаға тұз керек нан керек бір күн келіп қан керек жан керек адамға да адам керек бұл кермек чоң қазан көк челек жума эмди жума жаныштардын тою бар го чакырып атпады эле а негипара негипара бар ғой жашыл көйнегім. көйнегің болған тойдың барына киіп бүттім елдің бары көрген да менің костюмімді елдің бары көрген выпускнойда да кейгім. көз үйленгенде да кигем любой жаққа кием ештеңе болып эле жүрөм ғой көйнек арзан эле турат экен <laughs> арзан эле турса тем более сага деген мындай кымбат фырфыраган көйнөк алып беришим керек <sighs> кийин өзүм иштегенде өзүм эле каалаган көйнөгүмдү алып алам таарын тамашалап атам ой алып берем алып берем айдан болсо да алып берем силе ооба тем более бизде жакында акча толтура болот <gasps> жумуш таптыңбы Ооба. Үнтийн жимүш? Такси. Мм. Мұрын банкир болчусың. Фирмаға орнордым, фирмаға. Мына алло әділет қаяқта жүресің жұмыс толып кетпеді бүгін келбесең сени жұмыстан кетіресіз деп жатышат ей маған баары бер сен білесің кім менен сүйлөшүп жатасың сен келечектеги звезда менен сүйлөшүп жатасың же сен не көрдүң белең брэд питттин курьер болуп иштеп жүргөнүн не вот мен дагы көргөн эмесмин ошондуктан мени унуткула номеримди өчүргүлө давайте один один бургер сенин сүйікті дам клубтарына келген жоқ па пиво покер футбол болады ғой аяқта жоқ ғой онда барғым келген жоқ тамаша тамаша е просто жұмыста жаман завал болады қол бош ғой деді мақұл бірақ ертерек бошсоң эскобарға келіп қал мақұл ба эскобарға ох азыр ары жақсы элеби ә? Охо. Оқшым. Что-то ичи не то вот этот. Они сиди. Бүгін таблетка от желудка купить, ладно? Мека! Мека! Мека, мен зубной щеткам айықта! Ол мес бұра. Ушыл болчу? Мен эле сұрайында деп сенден. сенден. Алло, Алып 2019 жыл мага сериалда тартылууну сонун сюрприз кылган а келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат жаңы жылға қарата элизавета курулуш компаниясы сіздер үшін сонун сунуштарды қамтыған. эгер сіз батир алам десеңиз анда тезирээк ушул номер арқылы байланышып жаңы үй алууда сизди қандай белектер күтүп жатқанын билип алсаңыз болот акция 2020 жылдың 29 февраль айына чейин уланат шашылыңыздар батирлердин саны күндөн күнгө азаюда. келе жатқан жаңы жылыңыздар все ладно мен кеттім қой тұрсан. жан сен текстті жаттадың толқындан ба, все будет хорошо мен ештеңе көрген жоқпын тұра бергіле қандай тұрсаңар сондай тұра бергіле все мен кеттім главное текст ұмытпасам болды жан ау мен сені сағынып атам. қандай сағынып атам? азыр бір екі сағаттан кейін үйге келемін да жоқ башқача сағынып жатам қандай башқача неважно а түшіндім ертерек келейін иә ладно кешіріп Черпалач? Базар жоқ ей. Бар автоматика. Труба қандайсыңдар қандайсың жарқынай а қандайсыз эже сен менің кірпігімді соны жасап тұрсың а еш нәрсе емес эми сиз деле мультиваркаңызды бе эже сен каалаган убагыңда ала бер макул болбу а рахмат же сага рахмат э кандайсыңар эй каякка таң атпай э <laughs> жек кирип койбоймунбу жок мен такси менен эле барам а мына мен деле такси да тем более мен биринчи клиентти бекер жек кеттик анда кеттик э счетчик менен сен бекер деп едің бе эм бірінші клиент деп едім сілер үчүнчүсүңөр хорошо мақыл кеттік давайте то шарит тот картошку жарит дечү өлі? жок жок сізге эмес сизге эмес жаркынай сен мейкап саған білесің бе о? азыр бош элесиңби компот жасап анда <laughs> бош тұрбайсың ба жоқ тиги қырық мүнөттөн кийин плитканы сурушум керек болот эмнеге эмне болду жүрсүң жүрсүң так бар, келиптир баштап көрөлү камера камера есть звук есть кеттик сен өзгөчө нерсени каалап жаттың беле өзгөчө чоң өзгөчө даамдуу сонун ширин Бір ғана сен үшін. Бір ғана саға лайықты. Один-один бургер, сенің сүйікті дамың. так, стоп, стоп, стоп, бешінші актер. Мына чоң пауза қылбашы, мына төрт башқа актерлер түсіріп бір қалыпты. Ошондай қылып чай мақты. Давай, ғайра башынан, ғайра башынан, давай. И, кеттік. Сен өзгөчө нерсени қалап жаттың біле? Өзгөчө чоң, өзгөчө дамды, сон ширин Бері қана, сен үшін один один бургер сенің сүйікті сен мынаяққа шашып отырсың сен сөйлеп бітсең өзің тек сен кіресің иә түсіндім все нормально қойшы кел қайра баштан кеттік стоп стоп стоп стоп стоп так стоп стоп стоп один один бургер сенің сүйікті самын стоп дамын дамын шынша ор болмата ғой байке да бір жол тарталшы азыр нормальный лот. Бір ғана саға лайықты. один один бургер сенин сыйкырдуудамың сыйкырдуу емес, сүйүктүү эки эле сөз екі. да дагы бір жол кылып көрөлүчү байке точно Да-дам! мына меримка азыр квартирасын көрөсүң мен үйге кірейін бе же босқа құдалай тұра берейін жоқ не жоқ а жоқ келіңіз мам аха қарашы қандай соным бекен а бұл прихожкасы а люстраларды ба сен айтқанда алдым азыр кухня мына оба бұл гарнитуру. мхм мерика ой қандай иә а съемкада ал күйеу балам актер азыр съемкада экен көп ақша турбайбы э ооба андай дагы бар ооба ооба аябай көп табат баары жакшы мына кечиресиздер эми мен мээримди кетти экен деп ойлогом да кулагый кечиресиз мен эчтеке көргөн жоксуңар ой эх көргөн жоксуңар чепарочка я тебе перезвоню ой ужас какой қап қара болған неме бе ой обычно кийимчен эле жүрөт бүгүн эле ушундай болуп калды бүгүн эле ай бул үйдө жашаганына канча болду мен бул квартираны сага сага сага сатып бербедим беле адилет экөөңүз калып бергенсиз Йова, ооба ошол экөөңөргө ой вообще вообще уят жок экен бишкекке жумуштар менен келиптир азыр биздикинде жатып атат ай бул деген не деген үй бүлө я элдики наоборот го балдар анасыныкына барып жашайт экен а бұл бул үй бүлөдө эмне наоборот по кечиресиз эчтеке эмес мен шашып аттым эле бир жака жок жок кудагый келиңиз куда келип чай ичпейбизби көптөн бери көрүшө элекпиз да келиңиз отуруңуз жок эме кудагый жанағы сіз видеоға тартып атпадыңыз ба ошону интернетке салбай эле койгулачы звезда болуп кетип анан жок ал эч жака чыкпайт ал мамам аяшапа менен сүйлөшүп аткан болчу ооба келиңиз куда мен чай куем чай ичиңиз астына көптөн бери көрүшө элекпиз да отуруңуз макул тиги балдарга аябай жакшы квартира белек кылыптырсыз <laughs> мага жакты рахмат эми бул эн атанын милдети эмеспи э, туура мен белек кылган квартирага такыр эле жашабайбыз деп коюшпадыбы э, кайсы квартира тиги э, айылдагы үйүмдү айтып атам міне пентхауста жашағандай жашашмақ та бирок шаарда үй болгону жакшы да балдар да биякта болгону жакшы мына эми айылдан келгенде шарда үй бар тез тез келіп тұрыңыз э мен да бияқа келіп тұрам балдарға <laughs> рахмат шайдан ішіңіз ичип атам ұсығы экен үйлөп ішіңіз туура камера тез тез тез тез камера кеттік сен өзгөчө жаңы нерсени каалап жаттың беле өзгөчө чоң өзгөчө даамдуу сонун ширин бир гана сен үчүн бір ғана саға лайықты. Один один бургер. Аның текст қандай эле? Сенің сүйікті дамы. Стоп! Стоп! Ем бар, үй алып келші бар, текст жаттап келші бар, текст. Бар, тұр, тұр бар. не мені қорқытасың. Сенден білініп отады, қорқытасың. Сен қорқпай эле сөйлей берсең, сөздер өзілері эле шыға береді. Просто тетік режиссерчу ырчыларга клиптерден башка эч нерсе тарта элек да ошон үчүн өзү да не болуп нерв болуп атат тетигилер деле актер эмес жөн эле модельдер биякта бир эле актер бар сенсиң профессионал жок эки профессионал экен экөөбүз э свет карманов байкап атасыңбы анда ошо эме азыр сен уверенно баарын кылып кой мощно э сөздөрүңдү жаттадың да давай баарын бат бат айтып салсаң просто матушка айылдан келген азыр үйдө күтүп атат жыйырма мүнөттөн кийин барам деген да бат бат бүтүрүп салалы э кыласыңбы Давай, э, уверен. Адик Пилен? Э, речь. Э, нормально ойнакучы, пожалуйста. Азыр нормально вот, байке. Давай, нормально. Кеттік. Сен өзгөчө нерсени каалап жаттың беле? Өзгөчө чоң, өзгөчө даамдуу сонун, ширин. Бир гана сен үчүн. Бир гана сага ылайыктуу. Один-один бургер. Сенин сүйүктүү дамың. 예! Generation Star! 제 말은 원했습니다! 예, 두벌! 두벌! Айттым мына Адина Демургер, сенің сүйікті дамын, анан не тарта айттым, айттым, жедің, болды! Да бір жолды. Е, короче, башқа актер бар ме? куда качан кетет экен эми бир эки күндөн кийин кетет чыгар а жанагы адилетке тигил съемкасына бирдеме төлөп атабы хотя бы эми азырынча көп деле төлөбөйт бирок баары ушинтип башталат да популярный болот аны байкап баштайт ар кандай кино сериалдарга чакыра баштайт бүт эле актерлор ошентип баштаган а могу ди ооба ди каприо дагы ошентип баштаган миланда берсин жана куданы качан кетет дедим мам ой эмне мам бирдеме десе эле мам элестет просто трубканы албай қойды хотя кеше күні сүйлешкенбіз инстаграмға жамандап салбасам клиенті жоқ қалсын кстати жака қақтан үйрендің эле үйрөнгөн деле ютуб каналдан карап атып эле ютубтан слушай идеально а рахмат тиги өзүм кызыгып эле үйрөнөм ушу менин мастерим болбойсуңбу жака Аға, уақыт керек го дәле деле жок да эмнеге жок ба? Болды, э, болду чечтик менин мастерим болосуң азыр кошуна уста койчу ар бир жумуш төлөнүш керек эчтеке бербейм, ал рахмат эме бир встречам бар болчу еще кийиниш керек так что рахмат э чоң рахмат Алло қандай болады? болбай қалды мен оларға жақпай қалдым қандайша болбай қалды сен тартылған жоқсың ба жоқ режиссер мені жаратпай қойды кішкене толқынданып кеттім ғой ой не переживай андай съемкаларда давай болады подумаешь беріле реклама қашан келесің ананырақ барамын ғой кішкене Бар жақсы ооба жакшы бары. баары анда азыр сага жазам эмне смс мындай эле айта берчи жок смсти ладно давай алейкум алейкум ассалам 500 ой ой 500 деп едің счет шықты привычка екен привычка қай адресі жазылып тұрады сияқты басып қояйын яқты. болды шеф шеф шеф болды болды бір сөзің ғой Бұрда мұндай такси істеушімін мынаны бұл жаққа Шот айтпаймын счетчикпенен соны тұрмай болса. е байке тұрсаңыздар азыр азыр не болды сіз мирлан бы? Я. вы вы вы я я дейсіз да вы мирлан О. ооба мир кулей мирлан Мурзаев. О, мен ой ой ой Эй, сіз такси, таксиге отырасыз <laughs> мирлан мырзаев қадімкелей мирлан мырзаев е э, базар жоқ е ей <laughs> сіз деген менің любимый футболистімсіңдер да ей бірінші орында тұрасыңдар да рахмат екінші орында криштиану роналду де екінші орында азамат байматов ана криштиану роналду е <laughs> э, не қаяқа жүрдің жүрдіңдер туған күнге а днюхаға ғой е бірақ ертең алай ма ойнайсыңдар да ооба е чынле е мое менің дағы машинам ушундай звездалар отурат экен да э өткөндө жана кырчын алып баргам келдік байке Қан жолды? ей еш қанша мен бесплатный алып келдім жоқ мен беріп қояйын жоқ байке мен мен деген сілердің көмегермін да ой <laughs> мен деп қойдым тіге сілер менің фанатымсыңар да ой неме тіге түсіндіңдер көрді шықылса <laughs> мен анда футбол көрейін өзің жалаңаш қыласыңар оны жоқ футбольный футболканы берейін а жоқ жоқ жоқ ал шедір болып қалады ал жөнін оқығыла мақалы уа <laughs> е ә, сумкамды ұмытып қалыппын Ну, оригинал бұл? О, оригинал. Я футболкасы. Yes. Е, бұлар ертең. Ертең ойнаған атса. Аз бұны естаған ауырып қоя. Е, қой мұны қош келіпсің біз негізі өз өзімізден ресторанға барған жоқпыз біз аяқта іштей үсті елдер көрсе тұрмыс ойлап қалады ғой телефон түшіп кетті таптың ба не телефонды а о қолында іліккен еме өз үстінде ресторан бар ғой сен өзің айттың ғой ғой аяққа барсақ болады деп мен аяқта шеф повармын болады не ол бұл жерге барып қойсақ ешнәрсе болмайды мақұл еще сұрайыншы кстати сенден сурайын сұрайын дедім ле бірдеңке аша алмай отпадың білең ошол эмне болду ооба анын уже экинчи точкасын ачайын деп атам эми келип кеткен жакында чакырам да келип инстаграмга реклама кылып кеткиле деп айтпайсыңбы сөздүн сөзсүз ал сөзсүз жакшы жан сендечи кандай жаңылык эмне менен алектенип атасың мен диана болсо абайдын личный жардамчысы <laughs> эми домохозяйка болгондо эле кыйын нерсе и мага кстати жагат ал жакшы бирок жөн эле үйдө отура бербей бирдемке кылсаң деле жакшы го дейм туурабы ну вообще то менде деле жаңылык бар мен деле бизнес ачкан атам бизнес эмне деген бизнес келечекте салон красоты азырынча реснички бровки ошо анын каякта салон пока үйүмдө просто бул салондун фишкасы домашняя атмосфера уют Клиенты, клиенттің комфорты не негізгісі хорошо ура да кім келгілі бизнес үшін бизнес үшін сасык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы грипомед флю тез жана жеткиликтүү жардам грипомед флю бардыгы ойдогудай бермей көтеріп оқыдың ғой вот там байке меню бар меню бар мінекей биринчи лебетти ачканда банкрот болчу дейсиң ғой <laughs> отуруп турса болот да кааласаңар велкам дринк бар тиякта аякта эч ким жок го welcome ал не дегустацияшы ал не қысқасы тек барсыңар бекер бекер такси керек қой екен такси ола керек такси жоқ кукси керек такси керек конечно көріп отырсың тетігі бес жүз микрорайонға қанша екі жүз елу отыр бәке ошо жаққа жеткіріп қойғылашы жігіттер мынадан отырсаң олар жөн аспанның башына жатады ағаннайчы екі жүз елу не мұнша заряжать заржа деп жатасың мен деле таксымын мындай сексен сом нормально мас болып қаласың қойшы өзің ей мен саған сөйлеп отырмын мынадан отыр саған сөйлеген жоқпын сен мындай тұрып тұр мен мынауға сөйлеп отырмын ей қандай тиын е болды деймін ұйымы Э, болды че мас бол өле аменің киноны көрдің біле е аз керек болса екеуміз бесплатно кіресің е жаңбыр жаған ұл болса не құдайды қарап нең е қой мас бол өле сөгөрбей кишинин баарын э билесиңби эми братан ким ким ким э любовьдун защитасынан айрылып коттум балконский братаныңбы коттур братан мына мына көзөм турбай каласың андан че балконский Қыздарым балконда чоғай отса. На, без нападающий. Сіздер защита кеттік. Два на два. эй бергечи Бергеле, бергече. Менте, менте. Братан, азыр. Қана, е! Kaç balığı? Mayın dadası. Evradan ne oldu? Eh, eh. ертең мен айтып атпадым беле ич морозды ошол бойдон жакшы болуп айтам таблетка берейинби жок кереги жоқ сироп дагы бар жок жоқ мен азыр осветитель воздуха пе жок кереги жок точно кереги жок экен молодец бәке ал сақылдап баңыз, сен баш ауырып жатады сізге еще болды шыққаны қалды ұқсайды мен ділі қошылы қойдым мен тұр сен бесте тартып қойшы ана тұр бұл бұл бұл тарта қойшы қоя бересіңдер Тарт, тартшы тартшы аз шеф шеф аз шеф ватсаптан айдайы е так жігіттер бошсуңар кетөргүле а бошсуңар кетөргүле аман элеби рахмат байке да да каяктан болосуз тұршы спортсмен алып кал ал давай бошсуңар давай давай давай келдің бе не тартылбай қалдың ба ооба болбай қалды ушундай болуп калды ата мен сизге бирдеме айтайын деген болчумун сиз билесизби башында бир эки күнгө эле келем деп эдиңиз беле уже бир жума өтүп кетти го качан айылга барасыз шаарда сонтурбайбы огород деген жок мал сал жок вай бар туалет бар душ бар дегендей ата өзіңіз білесіз бұл үй менің үйім емес қайненемнің үйі анан мен өзүмө деле жашаганга биякта неудобно сизге айтпаса жүрө берет экенсиз да жок мен кетейин деп эле атам балам ата коюңузчу такси заказ беріп қойдым Азыр мерим киімдері жолтып қалды мақұл анда балдарым шығып мен ұзатпайлы алып өзім іле түсіп кетемін мейлі қызым құтылып ал қыла барыңыз ата рахмат қызым әділет сенде бір осы сөзім бар еле жүрші әділет менден келсе кешіріп қой ата болды жөніне қойғаншы эме мен атман кичинекей загардардан болсун жок ата кереги жок мага андан көрө айылда көбүрөөк пайдасы тиет айылда агаң бар ошол жардам берет жок дегенде квартплат кылып кой бир жумадан бери сенин надоелиң чыгардым го э болбосо тиги жанагы анализ панализдин баарын сени көргүм келип эле ойлоп топтом білем анаты теге апаң өтіп кеткеніне 15 жыл болды жақсыле нежелерің келіп тұрады үй болды бәрі келеді бірақ өзім кішкене өйтіп жалғызсырап ата мен әйелден кет деп өзім айтқам сен актер болуың керек жоқ актер болуың керек апаң саған